Вау, как круто! Вот это то, смотри, огромный э, пузырь. Так, теперь девочки, выходи аккуратно. Иди, оп, осторожно, видишь? Стой. А потом ты хорошо, аккуратно. Стойте. видео, вот это Готово? Смотри, вот Настя, ты смотришь на нее, улыбаешься, хорошо? А Настя сделает нам крутые фотографии. Смотри на Настю. Молодец долго еще раз, еще раз жди. Каждый по два раза, друзья. Хорошо? Еще. Вау! Молодец! Вот так. смотри, он не лопается.